try to push drugs to keep us all dumbed down and hope that we will never see the truth around. Another promise, another scene, another package light to keep us trapped in greed and all the green belts wrapped around our minds and endless red tape to keep the truth confined. So come home. they will not fall. que si algo tenemos en Izquierda Unida frente a cualquier asunto que se nos pone encima de la mesa es un GPS claro. Es decir, podemos no entender técnicamente de un problema, pero sabemos por dónde enfocarlo y sabemos por dónde eh, trabajarlo. Es lo que tiene que tener una, una trayectoria de tantos y tantos años, compañeros y compañeras con tanta experiencia y sobre todo poner en, en valor lo que hemos siempre puesto en valor, como ha sido el programa, el valor eh, de las, ideas, el valor también de nuestra pluralidad y el valor también de lo público, de lo colectivo y que a partir de ahí podemos construir con eh, con quien quiera. great. You.